hello friends welcome to my YouTube channel Bela fashion world trendy fashion की लेटेस्ट अपडेट अगर आपको कोई भी साड़ी अच्छी लगती है परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए साड़ी के पिक के साथ मेरा कलेक्शन आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए नए कलेक्शन में आपके लिए लेके आती हूँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिए आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगा